پچھلے چار دنوں سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اننت ناگ میں مقامی نوجوانوں نے پولیس اور سی آر پی ایف کی فائرنگ میں زخمی ہونے والوں کے لیے ہسپتال انتظامیہ کے ساتھ مل کر نہ صرف علاج و معالجے میں مدد کی بلکہ وافر مقدار میں خون کے احتیاط بھی فراہم کیے ان والنٹیئرس نے بیماروں کے لیے مفت ادویات کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں موجود بیماروں اور تیمارداروں کے لیے مفت کھانے کا بھی انتظام کیا پورتوگی ہاں۔ سرکار یہ انتظام کمو دیوا کالنی انتظام گومت مگر یہ لکن ہند ذریعہ یہ لکن تین واتن یہ بیمار یہ مظلوم یہ غریب غربات ہمن دم پاک دن کھیت کالس سون خون لکن لگ تیس کالس خطر تیار مگر یہ ریلیف واتن اکی طرف یہ چہرو گرد واتا رلیف اوتھ محل بستی تھی کر دیوا کالنی تک کران سے جنگلات منڈی اس راشن یہ لکن تین وات لکن ہند ذریعہ لکن گھن کھین ات من منج پالٹی ات من کل سیاست یہ یہ لکن لکن لکن ہند ہند ذریعہ تین روپی دہ بار ضرورت مسلمان قومی یہ یہمار وا یہ چھک لد وارہ دھ گو یہ گو سنس یہ ونکن یتنس مصیبت مجھ سون سے سو عالم تمہس خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سون زو لگ چھک لدن مسلمان غیر دن خطر تیار منگنہ گمت منگنی گھر یہ واتا یہ چینی چوک یس وات دانتر تمہنس امیک آز تک باضابطہ دیوا کالونی جنگلات منڈی اچھا جانے باضابطہ اگر کس ان کھانا چیز سب واتن کالونی مز کرو خدمت بٹوار پہ ووت ووتوار چائے دن چائے چاعے بتان بوجھا ویو کمبائنڈ یہ مول والن سمبائنڈس مزا کور

یت یت ڈوگری یع تری زخمی اس کے لیے بھی ہم غلام غلام ہے ان کے لیے بھی ہم غلام ہے یہاں پر چاہے کا کا ہو یا کشمیر بادشاہ اس کے لیے بھی ہم غلام ہے لنگر حاصل ہاں لگت دیوا کالنی مز اگر گیس ان سان دی منسوٹ نزدیک ہسپتال تیار اگر سختی کروامی اہس دین حمت انس و سو پن تہ روپیے دہ لگ خون اچھا جوان تک تیار دیوا کالونی مہر خون لگے ضرورت اچھے جان و خون کر خطرہ تیار